は、えー、このフレックスアートスピリッツの劇場版、えー、ガイガンと、えー、同じくフレックスアートスピリッツ劇場版改造、えー、ガイガンを、えー、比較してみようかなと思います、えー、どっちもすごい高いんですけれどもなんか2つ種類があるということで、えー、2つとも買ってしまいました、えー、なので えー、どっちも一緒に開けちゃおうかなと思います。はい ましょう ててててトゲトゲしてますおお袋から取り出してみました袋から取り出したけど超痛いやばいよこのトゲトゲ具合がこれは子供には触らせられないです血だらけになりそう いなえー、こんな感じに、えー、この土台の上に乗っけてみましたこの頭の角すっごいですねノコギリ 白い格好してますねめっちゃこれあれじゃんオカマだよねふふって 並べてみようと思います。 ページ剥がすとこんな感じですね 通常版って言うべきなのかまあ普通の最初のフォームのこの鎌もシュッってなっててすごいかっこいいですしこれはもう改造版のじゃなくてもこの外観はもうすでにかっこいいっすねこんな感じですね釜は。 感じでちょっと、えー、並べてみましたまあ見ての通りこのまず頭の角でしょで口のこの何これ牙みたいながギザギザになってるかシャキーンとなってるかあとはこの手が鎌かこのなんつうのこれウィーンってなるやつチェーンソーみたいなやつ になってるかの違いぐらいかなお腹か一緒やねこれねうんぐらいかな尻尾も同じ同じだね特にそこ以外は同じ。 ますねなんかあんまこのシリーズ買わないけれどもこのガイガンを見た時やべえ買わなくちゃってすぐ覚えましたということでこの衝撃増版ガイガンと改造ガイガンを、えー、見ました、えー、だいぶあの アとしてはあのすごい凝ってるので、えー、こういうガラスケースとかに